嗨，这集主要要跟大家说基隆的四季长怎样，还有适合穿什么衣物套件来。先跟大家说一个万用的打扮，大概是这样：短袖、长裤、薄外套、雨阳伞，四季都可以这样穿。所以要不是抹防晒，不然就是用衣物遮住。冬天的话，则可以依个人的情况增加保暖内衬。 所以，来基隆的万用装扮是这样哦。接下来就跟各位说基隆的四季长怎样吧。基隆的春天，温暖太阳、小雨，大约是三到六月。以往都会说春天是很舒适宜人的，可是现在春天变得非常短，短到可能只有一两周。剩下的春天反而比较像冬天和夏天的过渡期。 基隆春天的推荐衣着：短袖、长裤、厚度适中的外套、折叠雨伞。冷的天气就穿厚外套吧。基隆的夏天，毛毛雨、烈日、奇怪的天气，闷热。初夏的时候，大概是六到十月，会有绵绵的细雨，我们称作梅雨季节。这绵绵细雨会和大太阳轮流出现。 中夏的时候几乎都是大太阳，站着曝晒十分钟就会受不了的烈日，千万别跟烈日对抗，人会中暑、会晒伤，要喝水以防中暑。末夏则会有明明是阴天，有乌云，但却一下子出太阳，一下子又下雨的奇观天气，这个天气有点像午后雷阵雨，但又有点复杂。末夏大部分都是闷热的。 一天要换两次衣服的那种天气，如果这个天气有什么专有名词的话，请告诉我，我想多学一个词。基隆夏天推荐衣着：短袖、短裤，一定要防晒，水瓶、遮阳伞，任何可以遮阳的配件。基隆的秋天，一整天同样的天气比较多，大约是十到十二月。 基隆的秋天天气很难分辨，这季节的天气，我们当地人都会从哦天气开始。 <laughs> 这个雨是怎么回事？越来越大了。来猜测秋天是不是来临了？我们刚好遇到下雨，这就是秋天。 <laughs> 今天一整天在下雨，几乎都是一整天天气好，适合活动的天气。 或者是一整天下雨，大型的雨和中型的雨蛮多的，都是这样子的天。基隆秋天推荐衣着：短袖、长裤、薄外套，兼顾防风的雨伞。冬天有时会刮风，依自身的情况搭配围巾。冬天 w you？基隆的冬天大部分阴天，连日大雨较多，大致上是十二月到三月。 基隆的冬天就是东北季风的天下啦，冬天有极少数的太阳跟大部分的阴天，如果下雨的话，就是连日的大雨比较多。中冬和末冬的天气，既冷又湿又起风，所以天气预报可能说十八度 C，但人的体感可能是十三度 C，要做好保暖哦。基隆冬天推荐衣着：长袖、刷毛长裤、厚外套、围巾。 坚固防风的雨伞，冬天的风的程度是起风，要有坚固防风的雨伞，才不会成为落汤鸡哦。然后依自身的状况搭配保暖的配件。